hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है जो लाइव क्लासेस में वैलिडेशन रूल हम लोग नहीं लगा पा रहे थे उसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर व्यू पे चलते हैं और डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं ठीक है और यहाँ पर टेबल का नाम चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं सपोज करिए स्टूडेंट टी यानी स्टूडेंट की टेबल ये बना लिया हमने और यहां पर इस तरीके से आ जाता है तो यहां पर फिलहाल मैं कर लेता हूं रोल नंबर ये रोल नंबर कर लिया और यहां पर आ जाएगा auto number auto number data type मैंने रखा है आप चाहे तो इसको नंबर या शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं या टेक्स्ट भी रख सकते हैं यहां पर आएंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट कुछ इस तरीके से और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कौन सा डेटा टाइप होगा ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नंबर दे देता हूँ लाइक कंप्यूटर कर दिया मैंने ठीक है और यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश और यहाँ पे कर देता हूँ मैथ्स ठीक है तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर इसे रखना है नंबर डेटा टाइप और इसको भी नंबर डेटा टाइप रख लेना है रख लिया इसको भी नंबर डेटा टाइप रखना है और एट लास्ट इसको भी नंबर डेटा टाइप ही रखना है अब हमें करना क्या है हम ये चाहते हैं कि यहां पर जो व्यक्ति नंबर एंटर करे वो या तो पंचानवे के बराबर हो या पंचानवे से छोटा यानी 95 से छोटा नंबर कंप्यूटर में एंटर हो या 95 के बराबर एंटर हो तो उसके लिए validation rule is less than equal to कर देंगे वैलिडेशन रूल में जाएंगे is less than equal to इस तरीके से आपको करना है और यहां से व्यू पे क्लिक कर देना है तो ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में ये कंडीशन मैंने दी है ठीक है अब यहां पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है तो यहां पे 95 कर देते हैं ठीक है अब ये हो गया अब यहां से जाइए और यहां से ओके कर दीजिए ये काम हो गया है आपका ठीक है और यहां पर अब स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करवा के देख लेते हैं कि क्या होता है तो पहले नाम एंटर करवा देता हूं राम अब यहां पे मार्क्स एंटर करवाता हूं लाइक यहां पे 55 एंटर किया एक्सेप्टेड 66 एंटर किया एक्सेप्टेड 77 एंटर किया एक्सेप्टेड यहां पे 96 करता हूं जैसे ही 96 किया तो ये भी एक्सेप्ट कर गया है देख सकते हैं सब्जेक्ट में मार्क्स तो एक्सेप्ट कर जाएगा लेकिन हमारा कंप्यूटर में नहीं करेगा चलिए फिर यहां पर आते हैं यहां पर एक और नाम दे देते हैं श्याम और यहां पर कंप्यूटर में 96 डालते हैं अब देखिए यहां पर हो गई प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि less than equal to 95 equal to हो सकता है एक बार इक्वल टू देके देखते हैं यहां पे 95 करते हैं अब ये मैंने दे दिया तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा लेकिन लेस देन रहेगा या इक्वल टू उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते अन्य सारे सब्जेक्ट में दे सकते हैं अगर वैलिडेशन रूल अन्य सारे सब्जेक्ट में भी लगा देंगे तो यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी देखिए मैं दिखा देता हूं जैसे ये तो केवल कंप्यूटर के लिए रहा यहां पर टेक्स्ट भी लिख देता हूं नंबर यहां पर देखिए इस तरीके से number is less than less than और इक्वल्स टू इक्वल टू 95 ये दे दिया हमने अब इसी चीज को मैं क्या करता हूं यहां से कॉपी कर लेता हूं ये जो टेक्स्ट है ना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं कॉपी यहां से कर सकते हैं आप यहां पे जाकर के पूरा सेलेक्ट करके इसको चाहे तो कॉपी किया जा सकता है ये कॉपी कर लिया हमने अब यही चीज हम यहां पे दे देते हैं ठीक है टेक्स्ट में देंगे रूल्स में वही लेस देन इक्वल टू 95 ही हमें देना है तो ये लेस देन हो गया इक्वल टू हो गया 95 कर दिया हमने इसमें 95 से लेस ही रहेगा ठीक है फिर यहां पर आते हैं सेम चीज यहां पर कर देते हैं less than equal to 95 less than equal to 95 के बजाय यहां पे क्या कर देता हूं 75 इसमें 75 कर दिया तो यहां पे लेस देन इक्वल टू देखिए अलग validation rule less than equal to 75 कर दिया हमने देखा आपने अब ये हो गया अब किस में बचा अब साइंस में रह गया है तो साइंस में भी आते हैं यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरीके से कर दिया और यहाँ पर देखिए 95 दिया हुआ है इसमें 50 कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 50 ठीक है तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे देखेंगे लेस देन इक्वल टू 50 कर दिया देखिए इस तरीके से हो गया अब बस यहाँ से आप व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए ठीक है कह रहा है data integrity rules must have been changed existing data may not be valid for new rules ठीक है तो वो जो डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया है वो वैलिड नहीं है न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है तो जो भी रूल्स हमें लगाने हैं अब यहाँ पे डेटा ये चेंज कर देते हैं पूरा डेटा हटाते हैं यहाँ से सारा ही डेटा हटा देते हैं अब जो भी हमने वैलिडेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा एंट्री होगी समझ में आ रही है बात तो यहाँ पर इसको भी मैं हटा देता हूं सब हटा देता हूं और फिर यहाँ पर एंट्री हम उसी हिसाब से करेंगे जैसे अगर मैं कंप्यूटर में 96 देने की कोशिश करता हूं तो नहीं आएगा नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 95 या तो लेस देन रखिए या तो इक्वल टू रखिए तो चलिए इस बार लेस देन रख लेते हैं 77 कर लेते हैं तब आगे बढ़ जाएगा आगे चला गया अब यहां पर आते हैं यहां पर देख के देखते हैं 90 देख के देखते हैं तो यहां पे 90 एक्सेप्ट कर गया है देख सकते हैं फिर यहां पर आते हैं यहां पे मैच की बात करते हैं तो 66 किया एक्सेप्ट कर गया यहां पे 55 करते हैं एक्सेप्ट किया नहीं किया क्योंकि यहां पर 50 रखना है इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जिसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे दिया है रूल वैलिडेशन रूल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा अगर मैं यहाँ पे फिफ्टी टू भी कर देता हूं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि फिफ्टी तक एक्सेप्टेबल है फिफ्टी से अधिक एक्सेप्टेबल नहीं है ध्यान दीजिएगा फिफ्टी अगर करता हूं तब ये ले लेगा देख सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं ये 95 ले लेगा अब यहां पर आता हूं तो यहां पर 90 दिया गया है ठीक है वैलिडेशन रूल में एक बार चेक कर लेते हैं इंग्लिश का वैलिडेशन रूल हमने क्या दिया था तो इंग्लिश के वैलिडेशन रूल ये देखिए ये इंग्लिश वाला है और यहां पर लेस देन इक्वल टू 95 ही दिया गया है तो यहां पर तो 95 ही रहेगा अगर 96 देंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो ये देखिए यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्लियर है ना तो वैलिडेशन रूल इस तरीके से आप लगा सकते हैं यहां पे 88 करेंगे फट से एक्सेप्ट कर गया अब देखिए ये मैथ्स का वैलिडेशन रूल क्या दिया हमने एक बार इसको भी चेक करते हैं 66 यहां पे दिया गया है मैथ्स के लिए आते हैं और मैथ्स में देख सकते हैं 75 दिया है यानी 66 यहां पे हमने एंटर करा तो ये 66 तो 75 से छोटा ही है अगर यहां पे 76 या कुछ और देने की कोशिश करेंगे तो नहीं लेगा देख सकते हैं तो इस तरीके से वैलिडेशन रूल लगाया जा सकता है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video